Hej, witajcie! Często pytacie, jak uniknąć powstawania bąbelków, które psują efekt stylizacji. Mamy na to sposób. Skąd biorą się bąbelki? To nic innego jak powietrze wtłoczone w produkt. Kiedy do tego dochodzi? Podczas szybkiego machania pędzelkiem po powierzchni lakieru, rozginania włosków pędzelka przy nieprecyzyjnym wkładaniu go do szyjki butelki, poruszania pędzelkiem w otwartej buteleczce, jak pozbyć się bąbelków z powierzchni paznokcia? Jeśli lakier nie został utwardzony, bardzo delikatnie ściągnij bąbelki za pomocą pędzelka. Możesz także przebić bąbelki cienkim pędzelkiem do zdobyń. Jeśli chcesz pozbyć się bąbelków z opakowania produktu, delikatnie go odkręć i zostaw na noc. Mam nadzieję, że teraz masz już bąble z głowy i paznokci.